Peggy 16. みなさんこんにちは、えー、カプコンの辻元です え今回は無料大型タイトルアップデート第4弾こちらの情報を皆様にお伝えしたいと思っております、えー、ロードマップを発表した当初ですがこちらの第4弾、え5月配信とお伝えしておりましたがお待たせしてすいません、えー、ようやく配信することができますそれでは早速アップデートの内容を皆様にお伝えしていきたいと思います、えー、今回もこの2人を呼んでますまずははい、えー、エグゼクティブディレクターアートディレクターをしている藤岡かですよろしくお願いしますはいそして はいディレクターの市原ですよろしくお願いしますはいというわけで、えー、今回もこの3人でご説明したいと思いますそれではまずは、えー、もうご覧になっている方も多いかと思いますがこちらの映像をご覧ください 回はですね、えー、無料大型タイトルアップデート第4弾の情報を中心にお伝えしますが、えー、それ以降のロードマップも少し皆様にお伝えしたいと思っておりますのでご期待ください。では早速ですが、えー、今回追加されます2頭のモンスターをご紹介したいと思います、えー、まず最初にご紹介したい、えー、モンスターの方ですが広告竜アルバトリオンになりますこのアルバトリオンというのはモンスターなトライ で初登場したもう最後の最後に出てくるモンスターでして結構思い入れの強い方々多かったんじゃないかなと思います、うん、今回も各作と同じように、ね、アルバトリオン自身が属性の変化を行う、まあ、すごい特殊なモンスターです炎活性状態とか氷活性状態とかっていう状態が切り替わるんですけど属性が変わることでアルバトリオン自身の使う攻撃と形とかも変化してきますし弱点属性も変わってくるので そこをこううまくこう一緒に行く仲間で、え分担していくのかどちらにもそこそこ効くような属性で揃えていくのかみたいなところもこう攻略の楽しみになってくるかなとす。攻略する時に注意しないといけない行動がありましてアルバトリオンが、ま属性を切り替えていくと、えすごく強力な衝撃波を放ちます 食らったらあかんやつ、ね、はい食らったらあかんですよ <laughs> なんでそれをまあ封じ込めていくっていう戦い方になるんですけどそれに必要なのが属性武器属性ダメージをアルバトリオに与えていくことでその大技のダメージを弱体化していけます衝撃出すももうお互い助け合いながらでもうなんとかしのげるとは思うんですけどやっぱ攻略の一部としてねそういう属性で攻略するっていうのをかなり強く持った 盆栽になってると思いますはいご期待ください、はい、このアルバトリオンの、え装備の方も今回追加されますのでそちらのご紹介したいと思いますアルバトリオンって全身激鱗なんですよ全部こう鱗が逆向きに生えてるっていうなので逆向きにこう鱗が生えてるっていう特徴をですね、まあ、デザインの方もしっかり取り入れてまして、まあ、すごくこう攻撃的なシルエットをしつつ、まあ、古流なんでちょっとこうエレガントさもあったりとか、 っていうのがデザイン的にはすごい特徴で、まあ、もちろん武器の方もそういう攻撃的なというか威圧的な雰囲気も入れながら要所要所あの発光してたりとか皆さんこうね気に入っていただけるデザイン、はい、仕上がってると思いますスキルとか能力、はいえー、そちらもどうなってますか、えー、今回また新たにシリーズスキルの方を、えー、新規で用意しております、うん、防具側についている属性耐性値っていうのをこう武器の属性値に変換するような ちょっと特殊なシリーズスキル装備の属性耐性値を上げていくと武器の属性の方に変換されて武器の属性も強くなるみたいなちょっとビルド変わりそうですね、ね、アルバトルの完全も属性がキーになってますね、まあ、そうですねはい、はい、あの皆さんあの配信されましたらぜひ楽しんでください、はい はい、えー、それではもう一頭のモンスターをご紹介したいと思いますが、えー、こちらのモンスターの方ですが特殊個体のモンスターになっております標準白ベリオロス、はい、そうですねベリオロスの特殊個体となります、うんうん、見た目の雰囲気としてはですね寒冷地の本当に厳しい環境の中で長くこう生き抜いた ちょっとそういうイメージで牙とかもあの本来のベリオスはオレンジ色の牙になってるんですけど氷の結晶がこう張り付いたようなちょっとこう切れ味の鋭くなったような牙の色をしてたりとか、まあ、ちょっとこうキラッとしてるような、えー、モンスターになります。はい いやだいぶ結構強いんですかねそうですねあのブレスが強化されてまして極低温のブレスをこうブシュッと履くと地面をねこう凍結状態っていうのにしてしまうんですよ、まあ、その凍結状態のところに行くとこう足場がねこう足を取られたりとかしてベリオ側がこう足場を結構塞いでくるので立ち位置に注意しながら立ち回ってもらうようなモンスターに なっております、まあ、攻略の仕方はあの通常手と結構共通して使える部分があるので V 破壊を狙って、えー、ベリオ側の動きを抑えていくっていうような攻略方法が有効かなと思いますあと装備ですねはい、はい、まあ元々のあのベリオロスの装備って軽装なイメージっていうのが結構あったんですけど、まあ、こちらの方はですね顔はちょっとベリオロスの特徴のホワイトタイガーみたいな感じも入れつつ氷の騎士みたいな感じのイメージをあのー デザインも、ね、取り入れてるので通常の個体のものよりはちょっとこう重曹というか感じのイメージに仕上がっております、はい、はい、今回、えーと、標準白ベリオロスの、えー、装備の方なんと1箇所でシリーズスキルがつきます、えー、抜刀術力あの抜刀攻撃で、えー、めまいを狙っていけるさらに3部そ、えー、揃えるとえー、術の極意が発動するので、まあ、今までこうスタン、えー、目前を狙っていけなかった武器種とかでも 狙っていくような新たなこう遊びができるかなと思います標準ハックベリオロス、えー、こちらですねイベントクエストで、えー、登場していきますしかもなんといきなり歴戦という形になってますのでなかなか歯応えのある、はい、皆さんぜひ挑んでみてください、はい はい、えー、それでは次にですねシステム関連こちらのアップデートの内容をご説明したいと思います今回あの導きの地でモンスターを呼び出すのに使う、えーと、特殊痕跡あれをマカツボで錬金できるようにしております、まあ、一度そのモンスターと出会ったことがあるという条件とあとは、えーと、導きの地の素材とかっていうのが必要にはなってきますのでなかなかね出会いたいモンスターに出会えないタイミングとかもあったりとかしたと思うんですけど、まあ、その辺をもうちょっと出会いやすく できるかなと思いますあとまあ前回追加されている対3玉とかと組み合わせると結構導きの字で狙ったモンスターを出しやすくなるのかなと、はい、思いますで、まあ、あとあのいつも通りではあるんですけどサークルカードとか、えー、ギルドカードも追加されてますので、はい、コーディネート楽しんでもらえたらとい、い、思ってます、はい DLC、えこちらの方の追加もございますので、え皆様にご紹介したいと思います。えまず今回のですねチャームの方が、え追加されるものがありまして。 えーと、蝶々みたいなやつとかあと雷光虫みたいなやつとかチャームはだいぶ弾け出しましたね <laughs> あの前回やってたこうねあのついてくるシリーズがパウルマンね、はい、あれが結構人気でした、いいですね、うん、はいまあ、そういうのはいろいろあってもいいんじゃないかという、うんうん、はい、はい、えー、そしてですねあの家具ですね、はい、こちらの方も、えー、と追加になるんですけど、はい、あのなんか焼き魚みたいなやつはねあのブラントドス です今回結構家具があの獣人族に絡んだ家具をたくさんご用意してますんで過去作のアイルの集落から持ってきたようなものもあるので、はい、ちょっと懐かしいなとかね、うん、思ってもらえればはいはいいいですねモンスターのフィギュアも追加されたりですね、えー、BGM とか、えー、も追加されたりとかしますので、えー、もしよかったらご購入いただけたらと思います はですね、え季節ごとに行われてます、えー、アステラ祭り、えセリエナ祭りそちらのご紹介となります今回の祭りもちろんですね、あの集会エリア変わりますのでもうその背景になってますと。おこれですね。あれですね。今回は。 <laughs> そうですね。ねテーマは。はい。今回あのカーニバルというか、まあ夏なんでちょっとこう開放的なあのお祭りのイメージを えー、取り入れましてデザインしてもらってます、はい、で祭りといえば料理も結構ね変わるけど今回は祭りの装備の方がまあそういう野生味あふれるというか ものなので、えーと、肉ですか肉ハンバーグとかね、ね、ステーキとかね <laughs> がっつりやってます今回ね、はい、はい、で、えーと、おなじみの、えー、この祭りで出てくる装備とかなんですけど、はいうんうんまず受付嬢のそうですね方はサンバの衣装をちょっとイメージしておりまして、まあ、かなり開放的なデザインでこう羽飾りとかついてすごい派手な衣装になってますんでこういう衣装もあまあまりなかったと思うんで。う はい、着せてあげたらなと思います。はい。はい、音もがいいですよね。音もいいですね。ね音もいいですよ。はい はいとても可愛らしいんで、はい、あのプーギーもなかなかおすすめですよ今回いいですねおすすめなぜああなったのかは <laughs> あのあれなんですけども卵側っていうねプーギーが <laughs> あとまああの雪だるまとかも今回の仕様に変わったりとかそうですねはい、はい、もうその辺は毎回あのデザイナーのちょっとした、はいはいえー、お遊び心がありますんで、はい、今回も楽しんでもらえたらはい、はい、思いますはい はい、えー、次はですねこの期間中に、えー、イベントクエストで、えー、作れる、えー、防具をちょっと紹介したいと思います、はい、ルビフェイクだったりとか、ね、ちょっと怖いかもしれない <laughs> でも妙に神々しいんですよねあのケ <laughs> ルビが、 <laughs> まあ、アプトンスとかね、はい、はい、なかなか今回も気も可愛い感じに はい、お使いいただけると思いますね、 <laughs> はい、武器の方もジョッキー型の双剣だったりとかもご用意してましてであと、あの着るとインナーになるっていう重ね着をご用意してます完全にインナーの見た目になるそうですねインナーの見た目になれるうさ耳とかも絶対ねあれ人気出るでしょうね、はい、絶対人気出ると思います、はい、まあいろいろありますんで皆さん、はい、入手してみてみてください、はい はい、えー、最後にですね、えー、今日お伝えした情報も含めた、えー、最新のロードマップ、えー、こちらの方をご覧ください。えー、次回のですね、えー、タイトルアップデート第5弾ではですねモンスターの追加もありますのでぜひご期待くださいさらにですね今後のアップデートで、えー、マスターランクの、えー、防具のあの重ね着を追加していく予定になってますので、えー、そちらもご期待ください今回のデベロッパーズダイアリーは以上となります えー、それでは最後、えー、いつもの、えー、挨拶でお別れしたいと思いますいきます、はい、きますはい一狩り行こうぜ